发了这个社区感染，他们已经开始紧张了，因为他们以前完全都没有去测说这个人到底是流感死亡的还是新冠肺炎死亡的。就如同台湾最早期十九例、二十四例、二十七例，他其实原来都不是怀疑是新冠肺炎啊，但后来我们的防疫小组觉得说，应要回去查这个流感或肺炎长期不好的到底怎么一查哇。 查出了十七、二四、二七，对不对？是好。一开始判定是。所以，所以现在现在日本就开始质疑美国，不是中国质疑，是日本质疑他。日本质疑他说，你现在流感死一季哦，三个月死了一点四万人，甚至有人讲一点六万人。那这些人完全都是流感死的吗？还是这里面也有新冠肺炎？很有可能，很有可能。所以那现在你终于爆发社区感染来了，到底怎么回事？请看下一张啊。 你可以看到这个地方是呢，我们现在只要有一个病人得到新冠肺炎，我们就会把他的那个病毒拿出来做定序。是。那定序之后，现在全世界发现呢，有五十八个小家庭，有五十八个小家庭，就是不同的家庭的这个病毒的序列哦，五十八个小家庭，但他们都是他们他他们都是新冠肺炎病毒，对对对。然后呢，这五十八个小三小家庭呢，又可以分为五大家族，叫做 A。 B、C、D、E 五大家族，哦，用他的那个序列下去分，有五大家族，但总共有五十八个小家庭。然后呢，他们发现说呢，在大陆武汉呢，基本上大部分是来自 C 家庭，就是 C 族群 Group C 啊。然后呢，像台湾呢，它是来自两个家庭啊，两个家庭。好，那你可以看到呢。 大陆这么多病人，七万多病人，只简简单单来自一个族群，就是 C 族群。可是老美到现在没有几个病例哦，他五个家族都有，五个家族都有，所以显然就科学家就认为说，那你这么少的病例，所以老美是民族的熔炉，这句话原来是对啊，他五个家族都有。好，那我们再看下一张，等一下，这就是所谓的。 五个家族 A、B、C、D、E 都有，五个家族都有。可是大陆七万多人，也只不过只有 C 家族。好，那我们再看下一张就很清楚了。下一张你就看好哈。如果这个是蝙蝠最原始原始的基因哈，嗯，它有人杀它嘛，拿来吃嘛，这时候就跑到人类上面去。是，跑到人类上面去。一开始的时候呢，它并不是很容易在人类上面寄居。我昨天讲过，嗯，然后呢，接着它就开始变，变了以后呢，它就变成叫 H 三十八。 那从 H 三十八过来以后呢，就变成 H 三，所以呢，到了 H 三之后呢，就成立了 B 族群，就这个家族非常的大，因为 H 三的这个病毒非常容易感染人类，也人容易存活，所以 H 三变成了一个大家族，所以它自对它就形成了 B 家族。那在这里的这个这个病毒呢，往这边走。 到人类去，它形成了 H 十三家族，啊，H 十三家族就变成是 A 家族，对，那所以因此呢，从这个基因序列来看呢，蝙蝠要跑到人身上，它经历了一次的变种，然后呢，它的爷爷 H 十三，他的奶奶 H 三，到了到了后头这个 H one 的时候呢，已经到他的儿子辈了。 哦，好，这样听懂吗？那他这个完全是用基因定序下去看的。那他儿子辈以后呢？儿子又生了子子孙孙，这些都跟他很像。可是他其中有两个儿子非常优秀，H1 的两个儿子超级优秀，就是 H56 跟 MV2 这两个非常的优秀，所以他又自己展开了另外一个大家族，所以变成 D 跟 E。所以刚刚朱学恒讲的是所谓的媒体的猜测或者互相攻击。 那潘老师只讲科学，不讲阴谋。你从科学上面来讲，就是说呢，如果大陆的病毒都是在所谓的 C 家族的话，那为什么从来没有看过 B 家族跟 A 家族？你不可能说在大陆产生的这个病，他的爸爸妈妈都没出现，儿子就出现。那请问你，那是儿子哪里来的？说的也是，对不对？所以因此这一张图就告诉你说。 如果要看源头的话，这个论文直指美国是源头，因为美国有爷爷、有奶奶、有儿子，甚至两个孙子都有。哦。然后呢，更好玩的是呢，以台湾现在目前所发现病人的那个病毒序列哈，嗯，它来自于两个家族，一个家族就是 H1 家族，同时也有所谓的这个 D 家族，就是 D D 家族。来自于儿子和孙子。对对，你讲的很好。 那如果是来自于儿子，肯定从武汉来之后，我们没有话讲啊，我们都所以绝对不是从台湾传过去的啊。不是，那他现在问题来了，他现在我问你来，就是说呢，这个 H 五十六很有趣，H 五十六在哪里有呢？在大陆没有，大陆只有 H one，大陆没有 H 五十六，台湾有 H 五十六。那 H 五十六现在在哪些国家有呢？美国、澳洲、台湾。所以因此他认为。 台湾的这个 H 五十六是来自于美国或澳洲，不是直接从大陆来的。但大陆也有给台湾，是 H one，、哦，所以台湾目前所病人所看到的病毒，最起码有两个家族。一个台湾是中美混合的。对，就是有一部分是来自 C C 家族，对，有一部分是来自于 D 家族。所以从这一张图表来看起来，你就知道。好，接下去下一张更有趣，你看好哈。 我们在二零一九年的六月到十月的时候，美国出现两百多例肺脏纤维化，然后不能呼吸死掉的病例，完全查不出原因。当时连我都注意到了，我在报章杂志上有写文章说这件事情要特别重视。当时他们认为是电子烟啊，所以那时候好多新闻说不能抽电子烟呢。对，因为他他那个人死就是整个肺脏被攻陷，然后突然间不能呼吸死掉。 跟这个新冠肺炎非常像，所以会不会电子烟背了黑锅？你讲的真棒。好，那现在我要讲这重点了。当时美国穷尽全国之力，在查电子烟跟这个肺脏被攻陷的原因的联系，你找不到，一直找不到是什么原因。后来他们没有办法了，就把老鼠拿来做研究。为什么呢？因为你只有把老鼠拿来吸电子烟才行，你不能把一个健康的人拿来吸电子烟啊！你吸到人死掉，这不符合伦理啊。 所以给老鼠吸，给老鼠吸哦，各式各样的可能性。老鼠有没有肺纤维化？你讲的真好，就反正越毒的就越给它吸，然后呢，越觉得危险的就越给它吸。吸到最后结果是什么？你知道吗？什么？跟电子烟无关啊！就完全没有办法用电子烟去引发老鼠肺脏的变化，所以现在日本人才反过头来用这一篇文章来指指美国说。 你不要以为是这样子哦，你那一点四万真的是流感没有新冠肺炎吗？更早，你看二零一九年九月哦。对啊，对啊，而且它早于中国的第一起新冠肺炎的病例哦。对，而且而且更好玩的是，Georgetown University 美国一个叫做乔治城大学的一个流行病专家，他在他在 Science 发表了一篇文章，很重要。他说，新冠肺炎第一例事实上是二零一九年十一月。 在哪里他没讲，然后日本人更好玩，日本人讲说，你们说都从中国来，我现在觉得安倍晋三很奇怪，所以这这一阵很拍老公马屁。他怎么讲？他说啊，他说我日本一对夫妇到夏威夷旅游，然后回到日本得到新冠肺炎。我们查了老半天，他没有中国旅游史，根本跟中国一点关系都没有。他说那根本从夏威夷来的。好了，那这个就有趣了。所以我们颠覆我们原。 Um, there's one paper that um, mentions the pangolin um, and that there's some close association with with the, with the COVID-19 virus, um, and that could be the intermediary host, but that's not the full story. So there's a lot of area of, of, work that needs to be conducted to really identify the intermediate hosts. So what are those animals that may have resulted in, in, in exposure to, to people who were infected there? We don't have a clear answer on that yet, but it's an area of active investigation. Looking at the emergence of any disease, disease can emerge anywhere. Coronaviruses are a global phenomenon. They exist on a global basis. It's, a, it's an unlucky accident of history or nature that they emerge in a certain place. And it's, it's really important important that we don't start to ascribe blame to geographic origin uh, and that we, uh, we look at this in terms of how we respond, how we contain and how we stop this virus. I think we need to be careful in the language we use uh, because the language of stigma and origin and who's to blame is something that's become an unfortunate part of the global narrative which is not helpful.